Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, irmãs. Eu quero trazer uma palavra nesse momento aqui. Irmãos, que é mais do que um recado um recado muito sério, um recado para você, dona de casa, um recado para você, novo convertido, um recado para você que vê nas pessoas, que olham nas pessoas, sempre um caráter bom. Eu quero trazer para você que agora o entendimento da palavra de Deus. E antes de eu estar trazendo esse entendimento da palavra de Deus, entre aí, você que é desse canal, que não for, comenta aí, dê um like aí, para nos ajudar a chegar mais pessoas, muitas pessoas. Né? Porque muitas das vezes é alerta de Deus para nós aqui na Terra. Então é muito importante o que eu vou trazer aqui compartilha para as pessoas, para chegar mais pessoas, para as pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que estão né, buscando a Deus, né, buscando ao Senhor Jesus, né, as pessoas de bem, as pessoas que estão focadas no Senhor, para que você não caia em laços de pessoas sem caráter, pessoas que não estão nem aí para ninguém, pessoas mau caráter, pessoas são ruins, falsos profetas. Então, antes de eu trazer o que eu tenho para trazer aqui, eu queria que você se inscrevesse no canal, você que vai ver esse vídeo aqui, se inscreva no canal para receber mais da palavra de Deus, tá? Você que não me conhece, eu sou dirigente da Igreja Pentecostal Deus Amor, daqui de Belo Horizonte, vai ver esse vídeo aonde você estiver, o local que você está. Para você que está começando a caminhada, tá? Para você também, até para você que não está na presença de Deus. Então, o que que acontece? Né? Quero trazer para você. Se inscreva, dê o um like aí. Primeiramente, né? Eu quero pedir a Deus nesse momento aqui agora para que aonde chegar, para que o Senhor venha usar aqui nesse momento no que Ele colocou no meu coração e para que Ele toque no coração de muitas pessoas também, para que venham aceitá-lo, né? para que venham entender o poder de Deus, aprender com Jesus Cristo e seguir o caminho do Senhor. E eu quero fazer uma oração também até para você que vai ouvir nesse momento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, onde houver e estiver uma pessoa vendo neste momento aqui agora, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha alertar o coração dela, Pai, e fazer ela aprender também e compreender os mistérios do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha enviar esses vídeos para todas as partes desta nação, desse estado, desse país desse Brasil e também fora do Brasil, em nome de Jesus. Irmãos, o texto do, da Bíblia que eu quero abrir aqui para nós vermos nesse momento aqui agora, ela está no livro de Segunda Reis, no livro de Reis. Está no livro de 2 Reis. Segunda Reis 4, 8. livro de Segunda Reis 4, 8. Yeah. 2 Reis 4.8. Tá assim. No livro de 2 Reis 4.8 tá assim. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Preste bastante atenção. E ela disse a seu marido, Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Primeiramente, o que eu quero trazer para os irmãos entender. Nem todos que se julgam profetas verdadeiramente são homens de Deus. E aqui a gente vê aqui nesse texto essa mulher falando, né, e dizendo para seu marido. Ela estava falando com seu marido assim, né? Vejo que este que passa por aqui é um santo homem de Deus. A Bíblia diz assim que ela falou que ele é um santo homem de Deus. Há uma diferença de santo homem de Deus para profeta. O que, que acontece? Por que, que é uma diferença de santo homem de Deus e uma diferença de profeta. Profeta tem vários. Profeta tem muitos. Tem os fariseus, pessoas que se intitulam Larisa profetas e não são profetas, falsos profetas, pessoas mentirosas, enganadoras que se travecam de cristão, de homens de Deus, mas não são homens de Deus há uma enorme diferença, irmãos. E ali a gente vê né, que ali a gente vê que era uma mulher que ficava observando ali o tempo todo ali, vendo a conduta daquele homem, vendo a vida que aquele homem vivia, vendo o modo que aquele homem estava, a forma que aquele homem estava. Às vezes você vai ver pessoas que está em monte, sobe em monte, jejua, consagra, mas não é um santo homem de Deus. Ele faz isso para atrair público para ele. Ele faz isso se titularizando. Mas aquele homem, ele falava, ele vivia e ele era um homem de Deus. Ele era um santo homem de Deus. Aquele homem sim. Porque o que, que eu quero trazer aqui? Porque hoje em dia as pessoas não conhecem, né? E já saem logo trazendo as pessoas para dentro de sua casa. As pessoas nem conhecem já sai logo pegando o telefone para ficar ligando para aquela pessoa. As pessoas nem conhecem, né? E já vai logo procurando é, é, pagar isso, pagar aquilo, dar isso, dar aquilo, e não conhece. E olha a diferença. Um dos entendimentos para a gente primeiro entender e compreender e aprender primeiramente se é santo homem de Deus ou se é simplesmente uma pessoa que se titulariza profeta, que fala que é profeta. Sou um profeta, que gosta de pegar esse título. Tem pessoas que pegam o título, mas não é profeta, mas ama pegar o título de profeta. Tem pessoas que querem ficar nessa vida vivendo essa vida, enganando as pessoas, enganando os cristãos. Mas é por um pouco tempo assim. Saber O que a Bíblia diz assim, né? Que se possível, enganarão até os escolhidos, se possível, mas não vai enganar. Então é uma diferença muito grande. E aí, Deus vai mostrar verdadeiramente quem é um profeta, quem é o santo homem de Deus. Naquela época havia muitos profetas. Havia os profetas de Baal, naquela época havia, havia os falsos profetas. Agora imagina hoje, na nossa geração, no tempo que nós estamos vivendo, irmãos. É muito sério. É muito sério. Então você, né, que está ouvindo aqui esse vídeo, é um alerta para você. Não leve qualquer um para sua casa. Nós vemos aqui nesse momento aqui, irmãos, né, muito sério, nós vemos aqui nessa hora aqui, que a Bíblia diz que ele passava de tempo em tempo, comia pão, bebia ali, né? porque as pessoas chamavam ali. Então, elas viam os batidores, elas viam a sua vida. Porque o profeta, o santo homem de Deus, ele é santo homem de Deus hoje, ele é santo homem de Deus amanhã, ele é santo homem de Deus no passado, no presente e no futuro. Ele não deixa de ser santo homem de Deus, ele sempre é santo homem de Deus. Agora, o falso profeta, o errante, sempre você vai ver coisas dele assim, pela caminhada, pelo período, pelos momentos. Então, o que, que acontece? As primeiras características para a gente detectar e entender um falso profeta. Primeira coisa, te bajulando. Ele, só, ele vive te bajulando. Vive te colocando, sei lá, em cima vive querendo a primeira coisa de um santo homem de Deus. Ele quer que você também vá para Cristo. Ele quer que você também aproxime-se de Deus. O falso profeta, ele fica puxando tudo para ele. A glória para ele, eu que sou usado, eu que sou profeta, eu sou homem de Deus. Ele fica puxando tudo para ele. O santo homem de Deus, ele quer que o outro também aprenda também a ter também entendimento com Cristo, com Deus, com o Senhor. Ele quer ajudar o outro também a ter esse entendimento. O falso profeta não. Então presta atenção. Toma cuidado com o que você chama para a sua casa. Toma cuidado, porque na boca do santo homem de Deus, na boca dele, sempre vai haver cura sempre vai haver libertação. E a vida dele também. Segundo, outra vez, uma coisa que o falso profeta sempre conta, ele incomoda demais as pessoas. Você já reparou? Ele incomoda muitas pessoas. É aquela pessoa que fica sempre perturbando a pessoa. Sim, Aqui na Bíblia, sim, a, a, a, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos, nós temos que incomodar os povos da terra. incomoda pregando. Mas aquele que incomoda toda hora, ô fulano, ô ciclano, o bertano, uma chamação toda hora, uma petição disso toda hora, uma petição daquilo toda hora, ou toda hora tá na casa da pessoa, é ligando toda hora, é toda hora mandando mensagem, toma cuidado. Falso profeta. Você não vê um homem de Deus assim. A Bíblia diz assim que ele ia passando e de tempo em tempo ele ia lá e comia pão. E essa mulher que viu que ele é um santo homem de Deus, porque ele não vivia pedindo ninguém nada. Ele não vivia atrás de ninguém para nada. E não vivia ligando para ninguém para nada. E não vivia de, indo para casa dos outros lá, ficar pedindo isso, pedindo aquilo, batendo em porta toda hora. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, né, que nós devemos suportar uns aos outros, não incomodar um ao outro. Jesus não gosta que ninguém incomode. O santo homem de Deus é diferente. O santo homem de Deus, às vezes as pessoas que querem ouvir ele, as pessoas querem escutar o santo homem de Deus. As pessoas que vão querer receber do santo homem de Deus. E aquele que muitas das vezes é um falso profeta, ele vai ficar meio retraído assim, porque ele é um falso profeta. Ele vive dessa forma, bajulando as pessoas, indo atrás das pessoas. Aí sim, eles pegaram e né, arrumaram um local e chamaram ele naquele momento que ele falou, vi que este homem é um santo homem de Deus. Então há muita diferença para santo homem de Deus e para tá Faustão. Então toma cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Fica esperto. Sabe por quê? Porque a gente só vai ver o homem de Deus, né? É nos bastidores. Ah, mas Deus usa na revelação, Deus usa em profecia. Os falsos profetas no grande dia, Jesus vai pegar e falar, apartai-os de mim, não vos conheço. Como que a vida desse profeta que você fala que ele é profeta, ou que se intitulariza profeta, que diz que é homem de Deus, como que é a vida? Como é que está a casa? Como é que está a família? Como é que está a comunhão com ele, com os irmãos da igreja? É daquele que fica para lá e para cá toda hora, todo lugar, não para em lugar nenhum? Não. Homem de Deus não. Ah, mas Elias andava sozinho, Elias não andava sozinho. Elias não andava sozinho. A Bíblia fala de Elias. A Bíblia narra de Elias. Mas ele não andava sozinho. Ele pregava e ensinava aos profetas também que ficavam com ele porque a Bíblia vai dizer no momento que ele estava para ser arrebatado, ficaram mais de 50. Eram os que andavam com ele. E Eliseu é o que estava mais junto, mais próximo. Então ele não andava sozinho. A Bíblia fala muito dele, mas ele não andava sozinho. Toma cuidado com esse que fala. Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo, é isso que eu tenho que fazer. E vive sempre sozinho. Não tem ninguém para ele estar tá ensinando. Que profeta que é esse? Porque antes da pessoa ser profeta, Deus faz a pessoa ser um pastor também. A ensinar também a ter linhagem, a ter geração, a ter frutos, a estar tá vindo atrás dele. Ter mais pessoas recebendo por ele. Aí essa pessoa não tem ninguém. Ninguém. Nem a própria família. Toma cuidado. Porque Deus não destrói família com também. Nem dentro do lar, nem dentro da casa, não tem fruto nenhum. Toma cuidado. Ah, mas é usado por Deus para ali, é usado por Deus para aqui, é usado por Deus para nisso, naquilo, naquilo outro. Mas mais ninguém, nem a própria parentela, nem a própria casa, nem os que vêm, filhos, filhas, esposa, cadê? Toma cuidado. Toma cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Você está tapando um falso profeta, um que se te, te pega um título de profeta mas não é santo homem de Deus. Santo homem de Deus você vê o dia a dia dele. Essa mulher estava vendo o dia a dia desse homem. Todos os dias, como que esse homem se comportava, como que esse homem vivia. Via o dia a dia dele, como que ele era. Aí ela pegou e viu. Não era simplesmente uma pessoa ousada. Era uma pessoa santa. A vida santa, a vida no altar, um homem que tem contato com Deus saiu do altar, Deus continua usando. Não vivia sempre é, preso em denominação, em placa. Pessoas que você fala, que vê que é, é, é profeta, fala que é profeta e está lá bajulando às vezes o líder, está bajulando a liderança, vive bajulando. Até se a liderança estiver errada, eles estão concordando com tudo e está lá calado assim. É, mas sempre foi assim, mas sempre aconteceu. Toma cuidado. Sinótofo. Isso não é profeta. Agora, o santo homem de Deus é diferente. O santo homem de Deus é porque ele é santo. Então, aonde que ele estiver, esse santo homem de Deus, ele não vai aceitar. Por quê? Porque Deus está com ele na vida dele. E o que estiver de errado no local, ele não vai aceitar, porque Deus está com ele. O falso profeta não, pode acontecer o que for, ele não está nem E só está se importando em tentar arrancar alguma coisa de você, tentar puxar alguma coisa de você. Não está preocupado nem com sua vida, com seu ministério, não está preocupado com isso, não. Já viu esse tipo de pessoa que não está nem aí? que não preocupa para que a outra também venha também receber de Deus, venha aprender de Deus, venha ser usado também por Deus. O homem de Deus, o santo homem de Deus, ele preocupa com isso também. Porque ele não quer para ele, ele quer que os outros também aprendam. Agora o falso profeta não. O falso profeta não quer que ninguém aprenda não. O falso profeta, ele não está nem aí, ele quer pegar a glória para ele, ele quer, é ele que é usado, é ele que é o profeta, ele que é o homem de Deus, ele não, não, quer, não quer que ninguém aprenda também não, ele não quer que ninguém busque de Deus não. Então, toma cuidado com quem você põe dentro da sua casa, toma cuidado com quem que você fica correndo atrás para ligar, toma cuidado. E às vezes você está lá no falso profeta. Agora o homem de Deus não. O homem de Deus é o santo homem de Deus. Muita diferença nisso. Para profeta e para santo homem de Deus. Ela disse: Vejo que esse é um santo homem de Deus. Então toma cuidado com quem que você coloca na sua casa. Toma cuidado com quem que você anda ligando. Toma cuidado. Viu? É muita diferença. Então aquela mulher viu, porque ela viu o dia a dia desse homem. Aquela mulher viu. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Tá baixo? Deixa eu ver aqui. Tá, agora tá dando para ouvir? É porque eu estou gravando aqui da minha casa. Amém? Então o que que acontece, meu irmão? É muito sério isso, entendeu? Muito sério. A gente tem que ficar alerta, irmãos. Nós temos que ficar prudente, né? Isso é para ajudar os novos convertidos, as irmãs que muitas das vezes fica aí, ó, é, no ó, pela, pela forma de estar tá olhando a pessoa, a pessoa tem um dom ali, é um dom na revelação, a pessoa é, melhorou do ventilador. Pera aí. E agora melhorou. Tá melhor? Então é muito sério, entendeu, irmãos? Né? É muito sério hoje em dia. Deixa eu pôr o microfone aqui então para melhorar. Então o que, que acontece, irmãos? Agora tá melhor, não tá? Tá dando para ouvir? Tá para ouvir? Melhorou aí, né, irmão? Então o que que acontece, irmãos? Hoje em dia, né, é muito sério, entendeu? Porque isso aqui é um alerta, irmãos para nós, para nós entendermos cada dia porque, irmãos, as pessoas hoje em dia é perigoso se perder, né? Vendo, porque hoje em dia tem muita ovelha, tem muita gente que acha que um homem de Deus é homem de Deus por causa de um dom, irmãos. Então o que, que acontece? O anticristo vai fazer sinais, entendeu? É lógico que os dons, né? acompanham aqueles que crê, né? E os discípulos de Cristo, né, tem manifestação de dom nele, né? Agora, vamos supor, a pessoa que não, não, não, não traz nada, nada, nada, tem uma boa palavra, tem um, um entendimento, mas nunca tem manifestação de nada também, né? Tem que vigiar também, né, irmãos? Porque os discípulos de Cristo, sim, tem a manifestação do poder na vida dele, sim. É, é revelação, é cura as pessoas. Tem que agora a pessoa prega mais de, vamos supor, prega uma semana inteira e no meio nessa semana inteira não, não houve nada, não aconteceu nada, não teve cura, Deus não usou a pessoa para curar, não, não trouxe né, nenhuma revelação, nada, nada, nada. está estranho isso também, né? Muito estranho entendeu? Mas o que, que acontece, irmãos? Deus me usa, né? Eu comecei a colocar, vou começar a colocar mais ainda, né? Das manifestações do poder né? na igreja, nos locais onde que eu vou, que eu, que eu, que eu estarei pregando, entendeu? Então tem que ter também, né, irmãos? Mas o que, que eu estou trazendo para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem, não se apegar nisso, ficar esperto, né? Para que esse vídeo chegue em muitas pessoas. Então o que, que acontece, irmãos? está acontecendo hoje em dia, nós estamos vivendo os finais dos tempos. Então, é por que, que eu estou trazendo essa palavra que é por causa disso, irmãos. Porque está acontecendo isso, as pessoas estão se apegando mais no que está acontecendo na vida das pessoas de manifestação ou revelação ou algo assim, e fica indo atrás dessas pessoas. Então, aquela mulher, naquele momento ali, que ela estava vendo eles passando ali, ela estava vendo ele passando né? E viu que ele era um santo homem de Deus, há uma diferença, né? Ela falou: "Vejo que esse é um santo homem de Deus". Então tem muita diferença, né? Profeta para santo homem de Deus, porque tem muitos profetas, entendeu? Muitos, né? Muitas pessoas que se titulariza profeta e não tem nada a ver com profeta, falso profeta, tá demais, tá demais mesmo nessa terra. Infelizmente, Entendeu? Então o que, que acontece? As primeiras coisas que Jesus Cristo falou para a gente olhar não era para a gente olhar sinal. Jesus falou para a gente olhar fruto. Então toma cuidado com quem que você chama para ir para sua casa. Toma cuidado para quem que você fica ligação. Às vezes achando que não, esse aqui você precisa de ver no vaso de Deus. De ver quando a pessoa já começa conversando de jeito, dessa forma que você tiver Deus, não, Deus, Deus demais. Você está doido. Quantos que estão que Deus usou muito, irmãos? estão lá na Cacolândia agora, né? Que nesse momento agora aí tá, tá, tá preso nesse mundo aí, né, irmãos? Então, por causa disso, irmãos, mas o santo homem de Deus, irmãos, ele quer que o outro também aprenda, irmãos. Nós entendemos na palavra de Deus, né? E muitos querem ser igual Elias, não aceita, não obedece o pastor, né? Aí já quer sair pregando para a rua fora, para o mundo afora, e fala com o ministério dele que Deus tem um ministério como se fosse o de Elias e acha que Elias andava sozinho, Elias estava ensinando os outros profetas todo dia. Todo dia ele estava lá ensinando os outros. Tinha as missões dele, mas a Bíblia narra ele sozinho. Mas ele não vivia sozinho. Jesus não levantou ninguém para viver sozinho. Ninguém, nenhum profeta. João tinha também os seus discípulos que andavam com ele. Todos. Deus não vai ser contra a palavra dele. Aí por que, que você vê vários aí já não tem, já não, não tem nem a família, a família já está destruída, que é a primeira base de um, um santo homem de Deus é a família, entendeu? descasou, já não está, não é porque minha esposa não aguentou, ah, é por causa disso. Cria várias coisas e quer pôr como ele é um homem, não, mas aquilo ali é mesmo. Não, não tem nada disso, não. Deus não destrói. Se Deus destruir, está diminuindo Deus. E tapando Deus assim, ó, para destruiu ali, para pessoa fazer assim, nada disso. O homem passa o que tem que passar ali, porque a Bíblia diz né, que na sua casa, até a esposa, se, o, se não aborrecer, entendeu? Por causa do evangelho. Então isso acontece com santos homens de Deus, por causa do evangelho, né? Mas não de bagunçar a família. Aquilo é muitas das vezes pessoas que está com a família derrotada, está precisando de ajuda, tem uns que está precisando de ajuda, tem uns que não aceitam mais mas tem uns que estão tá precisando de ajuda para voltar de novo ali, voltar de novo à essência, voltar à obediência, a obedecer um pastor em casa, a obedecer ali a liderança, entendeu? Entender que precisa de um corpo, entender que precisa de uma igreja. Então não tem como a pessoa, essa mão minha aqui, trabalhar lá sozinha. Não adianta, Deus não vai ser contra a palavra dele. Se ele formou a igreja, criou a igreja, é para isso, porque um membro cuida do outro membro. É, é profeta. É profeta, Deus revela tudo, Deus mostra tudo, você precisa de vir. Até você que age dessa forma assim com essa pessoa, você tem que também precisar de, você está precisando de sentar. Sentar para ouvir, voltar também, porque a gente não pode agir assim não. Você tem que aprender seu ministério também, aprender, entender também para Deus te usar você também, porque todo mundo tem um dom, todo mundo tem um ministério, precisa de ser trabalhado, precisa de ser cuidado, precisa de ser zelado desse dom, entendeu? Mas aos poucos, né? Então o que que acontece também? O santo homem de Deus, ele não aceita coisa errada também, pode tá, pode ser da denominação que ele tá, ele não aceita. Ele pode ser mandado embora daquela denominação, mas ele não aceita e não compactua com coisa errada. As coisas de um santo homem de Deus. Aí você vê tantos que fala que é profeta e está bajulando de com força a liderança. Como é que é profeta de jeito? Respeitar é uma coisa, respeitar na terra a hierarquia que Deus deixou é uma coisa. Você concordar é outra. Já está mostrando que você não tem nada a ver com santo homem de Deus. Profeta, você pode falar que pode se intitularizar de si. Santo homem de Deus é diferente. Muita diferença em profeta e em santo homem de Deus. Então, o que, que acontece? É isso que Jesus Cristo mandou a gente olhar. Olhe para a árvore. Veja os frutos que tem na árvore. Que frutos? Que frutos serão que são esses? Ah, Deus usa no dom. Do... Isso ali é Deus usando. Vai chegar um período e um tempo também que vai passar no momento ali com Deus ali que Deus vai pegar e falar, apartai de mim. Frutos que Deus falou é o quê? É os frutos que a pessoa carrega com ela, os frutos que a pessoa tem com ela, que ela desceu do altar, como que ela é dentro da casa dela, no lar dela, se ela verdadeiramente mesmo ali é um santo homem de Deus, a vida dela continua depois do altar, ou depois que Deus usou, a pessoa continua fazendo tudo quanto é coisa ali de errado. Mas tem um dom, dom é diferente. Tem gente que tem um dom de ó, caminhar na palavra, tais que as mensagens mais lindas, mais bonitas, mas concorda com tudo, não está nem aí, não importando com nada. Aí você vê os frutos que a pessoa vai trazendo, só fruto errado. Porque vai mostrar, não tem como. O falso profeta vai mostrar os frutos dele de falso profeta. É só um pouco de ter. Por quê? porque foi Jesus que falou. Se possível, enganarão os escolhidos, se possível, mas não falou que vai enganar. Por quê? Porque Deus vai mostrar. Vai mostrar os, fal... os frutos daquele falso profeta, depois que ele desce no altar. É, mãozinha meio assim, né? É, mas não vigia tanto assim, não, né? Mas é uma benção. Aí não deixe que aquilo venha te cegar, entendeu? Então é diferente. Agora, o santo homem de Deus, você vai conhecendo na vida dele. Nó fulano de tal é assim mesmo, nó fulano de ciclano é assim mesmo, nó ciclano é sério demais, nó. Chega um ponto que, meu Deus, está o tempo todo corrige a gente, nó, ele liga para a gente, ele fala, fulano, isso que você fez não está certo, nó, isso não é correto, tal. Aí você vê ali, ó, saiu do altar ali, ora ali, Deus mostra também, porque o falso profeta, a maioria deles, Deus só vai, Deus só usa também em cima do altar. Por quê? Por causa das pessoas que estão sentadas ali. Entendeu? Por causa das pessoas que estão ali sentadas ali, que precisam. Mas ai, ai, ai, no final, depois que eles morreram, fecharam os olhos. Então, por isso que eu coloquei esse título aí, irmãos. Ó, cuidado. É santo. Cuidado com quem você leva para sua casa. Até aqui, irmãos, nessas redes sociais aqui o que tem de pessoas que se titularizam né, profetas, mas não são homens de Deus. Primeiras características também. Essas pessoas que é muito inquieta, que fala que é profeta, mas é quieto demais. Você já reparou? Não para quieto no canto, é inquieto, fala de com força, não para de falar. Você já reparou? Não para de falar um fruto que você vê que não é santo homem de Deus. Por quê? Não tem domínio próprio. Como que a pessoa consegue entender ali a, as coisas de Deus e não tem um domínio próprio? Trupica nas próprias palavras. Se complica toda hora. Falso profeta. Não santo homem de Deus. O santo homem de Deus, o local que ele está ali, ele traz entendimento para todo mundo. Qual o entendimento? As, muitas das vezes ele traz entendimento para a pessoa, ensinando a pessoa o que ela deve fazer, de como deve ser, da forma que deve ser, e traz ali dentro da Bíblia também, olha, porque a Bíblia diz assim, assim, assim, sabe? Porque você tem que fazer dessa forma. Ó, se você fazer dessa forma aqui, assim vai acontecer isso, isso, isso. Mas se você fazer dessa outra forma aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Ele mostra a forma correta e mostra a forma, a outra forma também porque é assim que Deus mostra. O homem de Deus também, Deus usa ele, Deus tira aquilo que está em oculto e traz. Em oculto é o que? Aquilo que está escondido, que o diabo está escondendo ali, e ele traz a luz. Ele traz a luz como? Através da revelação. E qual revelação é essa? A palavra de Deus, primeiramente, é a revelação. E dali, o que, que acontece? Não um segmento. Qual segmento é esse? Aquele segmento que a pessoa pega, vamos supor, um texto da palavra de Deus e fala assim, né? É porque Moisés, no momento que ele estava para ser usado por Deus, e ele pegou o cajado, e na hora que ele pegou aquele cajado, Aquele não era um cajado, aquele era uma chave que abriu o mar. Então, o que, que acontece, irmãos? Ali, naquele momento ali, é uma forma como se fosse um segmento, irmãos. Então, o que acontece? Eu pego esse segmento, né? E vou aplicando esse segmento, entendeu? E vou trazendo continuação. Vou trazendo continuação dentro da Bíblia, num segmento. É o que você mais vê por aí, irmãos. Mas aí o que, que acontece? Aí que você vai entender, mas beleza. Bonito isso mesmo. Nó profundo, né? Uhum. Mas o que que isso trouxe agora, a revelação que eu estou com sede, que eu estou precisando? Nesse segmento bonito, profundo, né, irmãos? Virou uma chave. E Deus está dando a chave na sua vida. Deus está entregando a chave para você tocar também. E aonde você tocar, toma cuidado, presta atenção, irmãos, como que trazem, entendeu? Como é sério, isso é muito sensível. Por isso que isso tem que ser compartilhado para crentes já que estão na presença de Deus, né? Porque algumas pessoas às vezes não, não vai compreender essa forma. Isso é muito sensível. Tem que ter muita sensibilidade para entender a forma que Deus traz ao santo homem de Deus. Então Deus traz o santo homem de Deus é, é, é, de uma forma que ele consegue detectar aquilo que o falso profeta traz e ele ensina aquilo que o falso profeta traz e depois ele mostra essa arma do falso profeta. Se eu pegar desse jeito aqui, eu consigo fazer você ficar preso nessa mensagem, mas só desse jeito. E é perigoso você ir embora para casa com fome. Entendeu? Tá, tá alta ainda? Entendeu? Então o que que acontece? Né? Amém, irmão. Amém. Então o que que acontece? Então aí ele pega e traz dessa maneira, entendeu? Aí ele traz dessa forma, né? Deixa eu ver o que que tá alto aqui. Ah, tá. não sei o que, que é. Então, o que, que acontece? Aí Deus traz dessa maneira e Deus traz dessa forma. Então, o que eu não sei o que, está. às vezes é o barulho do computador, né? Deve ser o barulho do computador, mas está pegando o barulho do computador lá. Eu pus o fone aqui agora. Então, o que acontece, irmãos? Deus traz dessa maneira, entendeu? Então, a maneira que o Senhor traz, né? Ele pega e mostra. Mas aí a pessoa, o que acontece? E aí, e a revelação? Está sendo bonito essa forma que está transmitindo a palavra de Deus. Mas a revelação é aquilo que está em oculto. Aí que Deus vai mostrar aquilo que está em oculto e vai trazer dentro da Bíblia para nós entender aquilo que o diabo está planejando, que o diabo está tramando, que o diabo está colocando, para a gente crescer naquilo. E ali vai vir um crescimento naquilo que nós vamos aprendendo e vamos crescendo e guardando aquilo para nós como combate ou como defesa. Entendeu, irmãos? É aí que a gente tem que entender o que é a revelação de Deus. Então, os falsos profetas, eles não vêm com a revelação. Entendeu, irmãos? É muito sério. Eles vêm com outra forma. Eles vêm com outro modo. Não com a revelação. A revelação é diferente. Entendeu? A revelação vem algo que está escondido, que Deus tira aquilo que está escondido, que é revelação, que é aí que você sai, meu Deus, nó, isso é muito sério, hein, Senhor? É, eu preciso guardar isso para mim. Não preciso. É aí que Deus entrega aqueles pequeninos, entendeu? É diferente aos santos homens de Deus, que é aí que é aquelas palavras que as pessoas se maravilhavam quando Jesus trazia. Por que, que Jesus falava mais do céu e do inferno? entendeu? Porque Jesus trazia né, esse tipo de palavra. Jesus trazia dessa forma, de coisas que eles não entendiam, entendeu? Se fosse para trazer coisas só de que eles entendem lá, era segmento, irmãos. Porque Jesus podia trazer sempre os segmentos, né? Do que eles conheciam. Então Jesus trazia o que estava escondido, e, e, trazia para o povo e o povo se alimentava daquilo naquele momento. Então é muito diferente, né, irmãos? Então vamos entender, irmãos, né? E prestar bastante atenção, entendeu? No que nós estamos levando para nossa casa, para o nosso lar, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um, compartilhe, amém, irmãos? E fique com Deus.